ئەم کاتەتان باش ئیشەڵا لەم دەرسا فێری ئەوە بین چۆن بتانی دارێک دروستەکەی دارێک دانەی لەناو پرۆژەکات دارەکە گەر بەڕیز بێ گەر بە کۆمەڵ بێ گەر بەهین بێ شاڵا بۆتان باسەکەین دەڕۆیتە سەر لاندسکەیب بامان شێوە چۆن گوڵەکە دانا بامان شێوە دارەکەش ئاواداێنەی ئەم شێوەیە من دارەکەم دانا. ئەمە پێت ئەڵێ گوڵت داناوە لێرە ئەڕۆیتە سەری ئەیگۆڕی باوەسە خۆ چنەوە ئەی دارێک دارێک هەڵەبژێرین بەسەرە منە ما هەڵەبژێرن ئەڵێ سەبرکە ئەمە وێنەکەی ئەگۆڕی لەیلا چەن داری تیابێت سەلان ئەوەندە بێت سەیریکە بەم شێوەیە زۆر زۆر جوانە بێ لێرە سەلان ناوێکتر دارێکتر دانم ئاماژەوە سەدان تاوان دەبێت. چەند دارێکی سەوز پادانین ئەم زۆر گەورەیە باش سەیرکە ئەمە بەم شێوەیە ئەمە دوو نەوع دارماندانە سەیرکەن ئەمە لێرە چۆن دەتوانم تەمەنەکەی بگۆڕم بۆم سەر پلان دیتێڵز تەمەنەکەی ئەمە لێرە تەمەنی ئەڵێ چل و چوار ساڵانی بچوکی کەمەوە بێت مەسەلەن دەتوانم مەسەلەن دارێکی خڕدانم لە ناوە مەسەلەن تا ئەوان دەبێت ئەمە مەسەلەن دارم ئەڵێن با زۆر بێت بەم شێوەیە بە سەیرێکەی ئەمانە هاتۆتە دەرەوە تۆزێ هەر ڕێک بڕۆ سەر دارەکە هەر شتێکت کرد بڕۆ سەری بڕۆ سەر ئیدیت پۆینت تەحدیدی ئەکا بۆت ئیتر بۆ خۆو دیاری پێکەی ئەمە یەکەم بۆ دارەکەی تر دەکەی ئەمە دارەکەی ترە ئەمە دووەم دارە هەور بێت یان کەم بێت ترخۆ ئەڵم شێوی سکایلاین سکایلاین ئەمە لێرە ئەوەی بایگراوندەکەیتی بە لێرە ئەمە بێت سمسەلان سەر پێتەڵە سەرکە بگۆڕێت بۆیە بێتە باخودار ئەمە بێتە چیا چیا و ئاوە لێرە پێتەڵێن مثلەن لە وینتەر بزانە وینتەر گەر بیکەیتە زستان پێتەڵێن دارانە لە زستان چی لێ لێت لە زستان ئەو دارە ئاوای لێ لێت سەیریکە ئەمە لە زستان وای لێ هاتووە. ئینترستینگ ڤیری ئینترستینگ بەی بۆی بزانین لە هاوینە لە مثلەن سپرینگ چۆنە بەهار ئەمە هاوینە سەیر هاوینە ئاگڵێکی پەمەییەیە پاییزیشمان هەیە دەتوانین لێ پاییز زین لە پاییز چۆنە شێوەی ئەمە لێرە ئیستیفادەی لە یەکەی بۆ ئەوەی بزانی مەسەلەن دوو نەوع دار دانێ یەکێک هاوینی بێت یەکێک پایزی بێت ئەمەم پێ جوانە زۆر جوانە با وەرزەکەمان هەر پایز بێت سەیریکە یەکێ هاوین بێت یەکێ پایز بێت ئەوە مەسەلەن نەوعی دارێکتر دانێ مەسەلەن لە هینا زستانە دەربچێت لە بۆی ئەمەم شارێتەوە من لە زستانە دیار نیەم دار بەنەقادارە دەر باوەزی خۆ چۆن پێ باشە ئاوای لێکەی با بیبینی لەسەرەوە سێکە بەم شێوەیە ئەمە دەرسی ئەم دەرسەمان تاوا بوو شەڵا بۆ کاتێکی کە و ڕۆژێک تر لەگەڵ دەرسێکی کە خواتان لەگەڵ